Так, друзі, обрали брошкину на мясо. Опалку не показував, тому що на дворі мухи, треба було швидко, оперативно. Задки я вже відділив, до задків потім дойдемо. І сьогодні хочу спробувати другим ножом. Тобто, не таким, як всі привикли бачити, а отаким. Нож для розділки, він теж такий самий длинний, просто дизайн чуть-чуть. Ну, коротше, длина лезвия така ж сама. От, виходить, їхня длина. Все таке саме, просто. Просто єдине, сам дизайн лезвия другий. Цей нож теж Трамантіно, Бразилія. Толщина лезвия така сама. Лезвие не гнеться крепко, так же як і тут. Просто цей такий як типа тісачок, а цей такий для це е, для розділки м'яса. Оцей. І цей для розділки м'яса, ну просто види різні. Тут тоже ручка така сама, даже чуть-чуть более пориста, антискользяща. Тут, а, допустим, такі як типа пупиришки, а тут такі як типа, не знаю, як, як кора дерева, щось похоже. Ну така, вона более, ця ручка более така масивна і более, более, наверное, і поудобней. Так, ладно, це забираємо сюди. Поэтому хочу попробовать сейчас новым ножом. Вот при вас от- открыл и попробую новым ножом. Мусати теж трамантіновський. Мусатить не буду, тому що він новий. Кому треба, в продажі є. Небагато, але є. І мусати, і ножи і такі, і такі різні. Так, поїхали. Цей нож вообще получается ну, не чувствую вообще як веду. Не чувствую вообще як веду. Вот. начинаем снимать сало с лопатки Música Thank you. thank you